Salutare lume! Astăzi filmăm, am un MCSG și mai sunt 10 secunde. 4, Ce? 3, nu, nu, nu mergem la el. 2, 1. Mergem în spate. Te duci la acest urmă? Da. Am luat sabie! Cu? Uh, e de asta, de... Nu știu ce. Sunt mulți aici căzuți ca dracu. Dar nu mai văd ce dracu vedeam chesturile. Nu Hai că i-am omorât pe o grămadă. Bă, tu mai știi unde sunt chesturile?